Εδώ έχουμε 300 ml γάλα. Πάρουμε το γαλατάκι μας. Μετά θα βάλουμε δύο φακελάκια μαγιά. Τέσσερα μεγάλα κουταλιά ζάχαρη. Ανακατεύουμε λίγο. Να μαλακώσουν όλα. 100 ml λάδι κανονικό. Μία κουταλιά μεγάλη μέλι. Δυο μικρά κουταλάκια αλάτι, 100 ml ε, νερό. Καμιά φορά ίσως θα, χρειαστούμε, θα χρειαστούμε παραπάνω αλεύρι ή νερό. Ζυμώνουμε και βλέπουμε έτσι ώστε να έχουμε μια ζύμη που ίσα ίσα που κολλάει. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε σε μια επιφάνεια λίγο αλεύρι και πλάθουμε λίγο με τα χέρια μας, ελαφρώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πλάσουμε τα σχέδια που θέλουμε. Εγώ τα κάνω πολύ απλά, αλλά μπορείτε να κάνετε ό,τι άλλο σχέδιο θέλετε. Η υφή από το αλεύρι πρέπει να είναι κάπως έτσι, να κολλάει λίγο. Αφήνουμε μια ωρίτσα περίπου ή ίσως και λιγότερο ανάλογα τη θερμοκρασία. Μετά αφού έχει φουσκώσει το βγάζουμε και βλέπετε εδώ πως γίνεται. Και ξανά ζυμώνουμε με λίγο λαδάκι βέβαια που ήταν ήδη στο μπολ για να μην κολλήσει. Πλάθουμε σιγά σιγά έτσι με παλές κινήσεις. Κόβουμε σε κομματάκι και κάνουμε μπαλίτσες. Πόπο. Είναι τέλεια τα ψωμάκια, αυτά είναι πολύ ωραία. Βάζουμε λίγο αλευράκι, πλάθουμε λίγο έτσι και το ανοίγουμε έτσι λίγο σαν πιτούλα. Έτσι λίγο και μετά το γυρίζουμε έτσι ίσα ίσα ελαφρώς σαν κρουασάν. Έτσι ακριβώς, ναι. Και κόβουμε με το μαχαιράκι μας. Το κόψιμο είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα το πετύχετε. Μπορούμε επίσης βέβαια να κάνουμε και τα ψωμάκια μαργαρίτα. Τα κλασικά. Μπορούμε να κάνουμε χάμπουργκερ με αυτά πολύ άνετα. Είναι πάρα πάρα πολύ απαλά και ελαφριά. Εδώ έχουν φουσκώσει αφού τα έχουμε αφήσει μια ωρίτσα. Βλέπετε εδώ τα αποτελέσματα. Και κάνουμε τώρα λοιπόν ένα μείγμα το οποίο έχει ένα αυγό, γιαούρτι ή γάλα. Εγώ προτιμώ το γιαούρτι. Τα κάνει λίγο πιο αφράτα. Ανακατεύουμε μαζί και μετά αλήφουμε τα ψωμάκια μας. Όπως βλέπετε εδώ. Αλήφουμε τα ψωμάκια μας, μετά βάζουμε σουσάμι, ε, η μαύρα ψωμακια μας οπως βλεπετε εδω αληφουμε τα ψωμακια μας μετα βαζουμε σουσαμι η μαύρο σουσαμι που βάζω εγώ που είχα, Μπορούμε να βάλουμε και ηλιόσπορους, ό,τι θέλετε, κοινόα, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλει ο καθένας. Μπορείτε και καθόλου να βάλετε. Εδώ τα λύφουμε και μετά ψήνουμε στο φούρνο για κανένα 20 λεπτό περίπου, ανάλογα με το φούρνο, στους 200 βαθμούς πάνω κάτω αντίσταση. Μέχρι, ή μέχρι να πάρουν ένα χρυσό καφέ χρώμα. Καλή όρεξη και καλή επιτυχία.